Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum barchalaringizga sog'lik salomatlik tilab qolaman. Albatta 12-chi e, o'yinimiz mashinalarni e, xil uzoqdan ekan brekovlar kelibdi. Albatta taqdiramiz buna mashina, buna Mercedes. Kengizir tug'onlarim, hammalaringiz. Albatta mana e, hammalaringizga omad tilayman. Yaxshimang, ishlar zo'rmang. Rahmat. Salomatlik yaxshimang. Mana hozir 5 nomda qo'yaylik. Hammalaringizga omad tilayman albatta. Mana tug'anim, buna Mercedes utib olgan ekan. Nechta bilet oldingiz? 1. бір дана bilet алған екен омадын берсін хаммаларыңыз енді берген пуларыңызға неме дейді разышылық берсеңіздер жақсы күніде мінсе ана хурсан болып қалардық микрофон беріп тұрыңыз мына гапырып өттің қанам неме бар неме тілегіңіз бар подписчиктерге барын игілік қалаймын ойнағыла ұтқыла ойын екен мына машинаны алдым машина бұйырсын сіздерге рахмат тағы ойнап тағы машина қылып машина тартыла mana shuni qanday shu videodagi состоянияmi yo'qmi shuni o'zingiz ayting biz ta'rif qilmaylik hop mashina jaqdimangmi jaqdi mashina баягы видеодон көргөндөй ошол машина экен рахмат барына мына буну мына ушундай кылып мына клипти сизге беребиз мына документти мына неме дейди продаж кылып беребиз азыр анда сиз жайда мына яхшы күнүгө миниң иншалла неме дейди kulüp to'yda mening ayna to'yda xudojon hammangizga nasib qilsin ayna inshaalloh omadingizni bersin mana aynamlar menga gapiring bu yoqqa kelingizlar sizlar mana mikrofonni ushlab angda she'r she'r bilmaysizmi siz she'r bilmaysizmi bir she'r she'r bilmaysizmi bilmaysizmi she'r nimalar she'r ma gulbazimni ayting axir minolarga bir to'g'alarim nechta bilet oldingiz siz to'rtta bilet oldim to'rtta biletdan bittasiga mana shu mashina chiqdi o'rtoqlar xursandman va haqqoniy o'yin o'ynangizlar shu kayf qanday bo'ldi bir kun uxladingizmi uxlamadingizmi oqshom to'g'risini ayting bo'ladi bo'ladi uyqu kelmaydi uyqu kelmaydi buni baribir xursandchilik bilan gashti bo'yicha boshqachada buni nima ish qilasiz bu yerda men aeroportda skladda ishlayman omadingizni bersin albatta mana shunda hammalaringiz razichiliklaringizni bildingizlar mana jigarim yaxshi kunlarda minsin xudojonim hammalaringizga xudo nasib qilsin mindirib qo'yay o'zlaringizni tilagingizni bildiring ha men o'zim shu shermetova energostroyda stroyda ishlayman shu energostroydagi bolalar hammasiga alangalik salom tilayman o'zim nomimdan haqqoniy o'yin ekan o'ynanglar yutinglar mana messi bo'ldik mana yana bitta bilet olding ularga keyin yana surxondaryodagi uzun tumani rustam bir qishlog'i qochay ahliga hammasiga alangalik salom meni nomimdan yo'q yo'q mana bu dokument qochay o'ynanglar mana mana shu masalasida inshaalloh man eh, yaxshi kunlarga mining inshaalloh mana besh so'mdan qo'ying jabr qilasiz inshaalloh yaxshi kunlarga miningizlar albatta hammalaringizga nasib qilsin jigarlar alloh bo'lmasa to'xtamanglar inshaalloh keyingi o'yinimiz ham вообще zo'r bo'ladi albatta hammalaringizga omad tilayman qayerda bo'lsangizlar ham jonlaringiz sog' bo'lsin biz ketdik esa o'ynangizlar haqqon o'yin timon sizlar gapirasizmi gapirmaysizmi sizlar salom berib qo'yinglar qayerdan sizlar salom mana shu qo'shnimiz bo'ladi o'ynanglar mana shu o'yinda yutinglar mana oyog'ini ko'rdik zo'r mercedes haydadi ga zo'r siz shayx gap bo'lishi mumkin emas Keyin endi nasib qilsa keyingisiga yotlaymiz inshaalloh hammalaringizga omad tilayman albatta juda zo'r bo'ldi o'yinimiz keyingisini inshaalloh halamiz xudojon sizga tushib qolsin faqat qo'llab quvvatlashga to'xtamang bitta like bosib qo'ying aynan agar malol kelmasa bitta laykni bosinglar keyingi o'yinga bilet beringiz, aynan